लन्डन संसारको सबैभन्दा विकसित र सभ्य सहरको रूपमा चिनिन्छ यहाँ भन्ने गरिन्छ if you are bored of London you're are bored of life यो सहरलाई नचिन्ने सायद यो संसारमा कमै मान्छे भेटिएलान् म लन्डनमा बस्ने अनि बेला बखत नेपाल आउने जाने गर्दै गरेको झन्डै दुई दशक जस्तो पुग्न लागेछ नेपालले मलाई बनाएको छ नेपालले मलाई धेरै सिकाएको छ यो माटोको माया भन्ने कुरा पनि अचम्मको हुँदो रहेछ म दुई हजार एघार सालदेखि दुई हजार सोह्र सालसम्म नेपालमा केही गर्छु भनेर हिँडेको थिएँ अनि दुई हजार पन्ध्रको भूकम्पले मैले चिनेको नेपाल त्यही भूकम्पले लग्यो भन्दा पनि फरक नखाला त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले मलाई फेरि आफ्नै कर्मभूमि फर्किनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो अनि म फर्केँ खै अब फेरि नेपाल फर्किने कि नफर्किने भन्ने बारे म भित्र हरदम एउटा द्वन्द जस्तै चलिरहन्छ यहाँ काम नगरी बाँच्न गाह्रो छ म यस सहरमा दिन रात काम गर्छु अनि यसो फुर्सदको समयमा घुम्न पनि निस्कन्छु नमस्ते कमल नेपाली अब्रोडमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ अबको सिरिजहरूमा म तपाईँहरूका सामु विकास निर्माणका इक्जाम्पलहरू छलफल अन्तर्वार्ता अनि नयाँ पुराना कुराहरू लिएर आउनेछु त्यसका साथसाथै अरू विभिन्न टपिक्सहरूमा म यो च्यानल मार्फत तपाईँहरूका सामु प्रस्तुत हुनेछु आशा गर्दछु तपाईँहरूले यी मेरा रचनाहरूलाई मन पराइदिनु हुनेछ र सल्लाह सुझावहरू पनि इमेल वा तलको कमेन्ट बक्समा पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसै सिलसिलामा म आज टोर्की भन्ने एउटा सानो सी साइड टाउनमा आइपुगेको छु टोर्कीलाई इङ्ग्लिस रिभिएरा पनि भन्ने गरिन्छ यो सानो सहरको आफ्नै मौलिकता छ यहाँ वर्षेनी हजारौँ हजारौँ मान्छेहरू घुम्न निस्कन्छन् म चाहिँ यस सहरमा एउटा खास कुराको लागि आएको छु सहरमा आजकल ठुला ठुला परियोजनाको कुराहरू भइरहेको छ यहाँ ठुला ठुला सपनाहरू देखाइरहेका छन् वास्तवमा भन्ने हो भने यस्ता सपनाहरू नेपालमा बारम्बार हुने गरेका छन् त्यसैले मलाई हाम्रा प्रमुखको भर्खरै सकिएको भारत भ्रमण पश्चातका उपलब्धिहरूमध्ये नेपाललाई समुद्रसम्म जोड्ने रेल र पानी जहाज जस्ता विकासका निर्माणका कुराहरूले मभित्र एकदमै खुलदुली मचाएको छ र एउटा क्वेसन चाहिँ के छ भने कसरी जोड्नुहुन्छ समुद्रसँग समुद्र जोड्नु भन्दा पनि अहिले भएकै हाम्रो संरचनाहरू जुन ल्यान्डसँग हाम्रो रोडसँग भएको सम यो समस्याहरूको समाधानतिर लाग्दाखेरि नै कस्तो होला पहिला रोडलाई नै बनाऊँ त्यसपछि समुद्र बनाउने कि आकाश बनाउने कि के बनाउने त्यतातिर लाग्दा कसो होला वा पेट्रोल इन्धन नआएको अवस्थामा हामीले भोकभोकै जानुपर्ने अवस्थामा